Yo, what we're back! So this, this video is all about uh, answering the questions that we posted here in our Facebook page. We really appreciate you guys dropping your questions there. Most of the questions are actually and why we are speaking in English. Oh shit. Yeah, yeah. <laughs> we're speaking in English. we just made a video vlog with our with our friends, yes. you um, know, international friends. And international. that's an English vlog. But okay. for those actually uh, are are uh, stop the meaning of this. Yeah, yeah stop speak Tagalog na. Tagalog na. Okay. sa mga So let's start. So, kung nakita niyo yung post namin na to, yung post na yan, ayun, tapos siya ng April 24, bro. Two months na. Yes. Tapos hindi pa namin nasagot yung mga question, pasensya na. That time, I remember I was doing like a black takeover in pub. And then, that time, PJ was working from home, tapos ako naman dito sa office. Tapos wala tayong chance para mag-vlog din kasi quarantine. I remember that time was still like lockdown and there's checkpoints here in Pattaya. So paano sa mga baguhan pa lang dito sa YouTube channel namin, we are here in Thailand, Pattaya. My name is Bugoy Ma. And my name is Bugoy BJ. At huwag nyo nakalimutan siyempre subscribe itong channel namin yeah, sa YouTube. Subscribe. At inline ang aming Facebook page. Like yung Facebook page. Isang ko Instagram. May Instagram kami. Sino ba ta? Oh, may Instagram tayo. <laughs> active din kami doon. Nagpapost kami ng mga updates about Boy Bros. Ah. and also, we're doing TikTok. No? TikTok. <laughs> Siya lang. Ano ba ako TikTok, TikTok content ko very, very dark jokes. So, pero mahilig sa dark jokes mo doon kayo. Oh, mismo. Follow nila ang Bugoy Max sa TikTok. And then soon, Bugoy BJ will have his own uh, <laughs> channel. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Tingkang okay, let's start. Okay, first question is from um, Jeffrey Gray. Hello, Jeffrey K. Gray. Who's this? This guy. Who's this guy? <laughs> Jeffrey Gray, if you're watching, actually he's here, though. yeah. Say hi to our followers, uh, our subscribers. Yeah, that's done. Okay. So yeah, question is kiss, Mary, kill, Filipino edition. Okay. Uh, am Marian Rivera. Sara Geronimo, Ivan Alawi. Paano niyo nakilala itong mga to? Ano ka ba? I-GMTN mo. Ah, okay. Ay, GMT? gmt mo pala. Hindi, paano nakilala ni Jeffrey Cray itong mga Philippine celebrities na to? That's my question. Hope your wives don't watch this. Ayan. Dugan niya siya. Ay, dugan niya. Okay. Pero pag, pag di mo alam to, i-GMT mo. Alam mo yung GMT? Siyempre, yung uh, pinag-uso natin, i-google mo. <laughs> Tanong na to. Okay, syempre ang nakikiss ko dyan si Maria Rivera. Ang meron ni Mama. <laughs> ang meron ko si Sarah. Yeah, medyo serious. Like, gusto ko yung mga ganun yung mga ano lang ibang cute ba? Ganun ka na yung cute ba? Ganun ka. <laughs> Ang lambing-lambing kasi ni, ano, ni Sarah. Okay. Ikikil si Ivana Lau. Hindi ko na nila. Pero yung pakakal mo ngayon, eh. dami pa ano na mga yan. Eh. Oo, nakabugoy blocks, pants din ang Wala na ang gawin. So, ikaw naman. Sa akin, ang siyempre, Mary natin, si Ivana Alawi. kiss ko dapat, ang ko si... Uh, si Dudong. ko si ano, si Marian Rivera. Single mo. Ano, not single mo. At tapos ang Mary ko ay si San Jeronimo. Ang Queen ko ay si Ivana. Parehas na tayo sa That's personal preference to love. Huwag kayo masyadong nagmagalit. Oh, and oh. that's how we answer the question, Jeffrey Cray. No. Ah. You doesn't understand Tagalog. So in English, BJ will translate it now. So translate it, bro. Ano My answer and your answer. my answer and your answer translate it because Japanese people doesn't understand Tagalog. Google it. If you don't understand it, you can uh, install this application. okay. <laughs> next question. the next question is from uh, Amatori Good. So, this is James. Yeah, this is James actually. Um, his question is, when was the last time that you guys were drunk? the ah, last time? the last time. Just, just every day. Yes, actually today, but, but the uh, yung pinakalaking talaga tayo is yung nag-walking stream tayo with Jeffrey as well. Remember that with Lila? Ano? Uh, Before the quarantine. Nalasing ka nun? Lasing ako nun. Sa, sa kanya yan, sa kanya yan. Sa akin. Ah, okay. Yeah, yun yung pinakalasing ko kasi. Oo nga, nalasing siya nun. Ako, wala pag natalo dun sa experience ko na it's a New Year party, kapag New Year party. And then after that, we went to Walking Street. Walking Street is like a nightlife here in Pattaya. Mm-hmm. after that, like I, I, I think I had at least four bottles of beers. Mm-hmm. <laughs> now, what happened is after our New Year's party, we went to Walking Street. Tapos, in there, we had like some whiskey. Naalala ko, hindi naman ganun kadami na inom ko. Nalasing ako ng sobra. Ano ba? Nandun ka tol, kasi nung nalasing ako ng Sogaba, yung kaibigan namin na Pinoy, shout out to you, Kirsten, meron din siyang, meron din pa kasi ng vlog. Tenso Vlogs! Yeah, follow them uh, in their uh, sub, uh, Channel to their subscribe. Tenso <laughs> Vlogs, nakikita lang sa YouTube, nakikita namin yung link sa baba. Pero mga tol, this guy, Kirsten, is uh, That, that was year-end party, hindi nyo na maalala. I can still remember, I, had, I still had long hair, I had this headband. And then, naalala ko, I was sitting there, just minding my own business, drinking my own beer. And then Kirsten suddenly came in, and then he shook my head. Actually, not only Kirsten, everyone. Yeah, everyone. This time, there's a lot of Filipino there. Oh, pinikutan siya doon, tapos para siya nasa gitna, tapos iyahagi siya ganun. Kung saan siya mapapunta, doon siya kakalugin. Ang third nun, I think napunta ako kay BJ. Tapos, kasi kasi si BJ, tapos pinukulong ako siya. Sabi ko, tol, iuwi mo na ako. tapos di ako pasenta, talagang umiikot yung paningin ko. Di ako na, ako, din siguro, lasing na lasing ako sa mura. Tapos after nun, pagka-uwi ko ng bahay, diretso ako sa sa lababo, suha ako ng sofa. And next day, na, na gising na ako, may bago na akong damit, please na miss na ako. <laughs> the one who asks questions is not also Filipino. BJ will translate what I said. What the fuck? And <laughs> then, yeah, so, James. so yeah, his question is when was the last time that you guys... In Thailand, in Thailand. Ah, uh, yeah, James is not Ah, he, he understands English. But he, he understands English, but yeah, BJ can translate into Thai. Let's go, bro. Iihin muna ako kasi hindi ko lang Takbo muna. I will translate it into Thai. Ah, uh, Thai cup. okay, we have a question from Pretty Joy. Okay, so ang question is, anong magandang gawin sa kapitbahay <laughs> na chismosa? Ikaw Lupit talaga yung mga tanong, <laughs> mga tanong nyo ah. So, okay, translate mo ng English yung mundo What's the best way to do with your neighbor who is talkative? Talkative, talkative, talkative. Talkative. Ano, translate, translate it to. Okay. Ano magandang gawin sa kapitbahay na chismosa? What is the best way to do with your uh, neighbor who's always gossiping? Gossip? Ikaw, Tol, anong magandang gawin sa kapitbahay mo, chismosa? Pag, pag may na, kapitbahay mo, di, galit ka talaga, nagchismosa siya, di ba? Mm. Tapos sampay siya ng mga damit, basa, eh, tapos intayin mo matayo. Di, pag tayo na, basahin ko ulit! <laughs> The next question is from um, Arvin Palmores Banao of Los Angeles. So Tagalog, but the question is English, so let's say Tagalog only. No? How would you differentiate okay. your life living in Thailand and in the Philippines and how did you cope up? Dalawang question! Ano ba yan? Iba, iba, iba din ang mga question. Aba, ano to to? Top fan to, Scarvin. Ano ba? Diba? Eh. Eh, hello, hello sa iyo, Mina. Banaat. Dennis Yudich. Shout out to you, Arvin. Yeah. Thank you for the question and for that because it's English, BJ will answer. Bakit <laughs> ikaw naman, tayo nakaka-English na ako dito. <laughs> <laughs> So, dun muna tayo sa unang question kasi may follow-up question siya. Ikaw, Claude. Siguro, ang sa akin, malaki talaga pagkakaiba. Unang-una sa paghahanap ng trabaho. Tsaka yung way of living dito, sobrang dali kaysa sa, Pilip, kaysa sa Pilipinas. Unang-una yung paghahanap ng trabaho. Okay. Yun, yun yung pagkakaiba ko siguro para sa akin. Mas magaling maghanap ng trabaho dito kaysa sa Pilipinas. Hindi, tama si BJ kasi nung nasa Pilipinas ako, oh, grabe, alam ko mga tropa ko. Pag maghahanap ka ng trabaho, kailangan mo ng NBI clearance, kailangan mo ng mm. police clearance, kailangan ko ng barangay clearance Barangay, police, and we... Lahat ng pira. Kailangan mo ng sedula. Kailangan mo valid IDs. Kailangan mo valid IDs. And yeah, that's that's how we see it. Like it's easy to look for job here, but as a Filipino, not that so easy as well, tol. Hindi naman ganun madali pag foreigner ka. Pero ang masasabi ko lang, yung pagkakaiba is cause of living. Dami natin panaliwanag, tapos cause of living. Pero iba-ibang Pilipino, iba-ibang tao, iba-ibang experience, iba-ibang opinion, and it's our opinion, and we respect yours, guys. Mm-hmm. How about the follow-up question? Yan, um, how did you cope up? Paano kami nakapag-adjust? Medyo hindi madali. Lahat naman ng simula, hindi naman madali ito. Eh. So, Pero siguro different um, experience. Hindi siya iba experience, hindi siya sa experience ko eh. Mm-hmm. Kasi mas matagal siya dito, 10 years ka na yata dito, Tolma um, more than 10 years now. Ako, it's my 7th year this year. Yung adjustment medyo mahirap, special dun sa language eh. Kasi hindi sila masyadong nagsasalita ng English dito. Pero sa ngayon, tingin ko ma, marami na nakakapagsalita ng English. Unlike before, unlike 10 years ago na pag pumunta ka sa airport, maghahanap ka lang ng toilet, hindi ka nila masagot kung nasa yung toilet. Pero ngayon, mas marami na kaya nakakapagsalita ng English like before. Ito si Arvin, ang, ang ano kasi ng tanong eh. Na, Seryoso, masyado seryoso. Sa tanong na ano lang. Baba na umaba yung sagot namin. Isang vlog na yata. <laughs> Yeah, yeah, that's it. Arvin, naku! Naku! <laughs> okay, so yeah. Um, question. The next question is from Bro M. Rivera. Ang question na, kung nauwi kayo sa Pinas, anong unang gagawin nyo na, na miss nyo ng sobra dito? Ikaw muna pala ang sasagot niya kasi ikaw yung hindi pa talaga nauwi. Oh, never. Simulan punta ako dito. First, I think pouching. Oh, pouching, ganun pouching. Hindi talaga ah, grabe kapag nag-crave ako dun sa pouchin, shark spin. I don't know kung alam niyo yun. Grabe miss ko sa pre pouchin. Tapos bukod doon, syempre mga tropa ko, ala, la, la, la, Uwi na, uwi, uwi na. Uwi na ako. At sa'yo, Tol? Ako, wala na ako masyado siguro, wala ako masyado nabilis. Oh. Ah, siguro, family, yun lang. Yun, family. Pag pagdating lang sa pagkain, um, wala na ako masyado, wala na ako masyado nabilis kasi marami na dito nagbebenta ng mga Filipino products at saka mga pagkain na ma-order mo online. Okay, the last question na mga to, sobrang haba na. Last question is from Arnie Dela Cruz. Are Now, this question is, how are you gonna react kapag biglang nag 100k subs si Bugoy Bros? Paano yung mukha at paano yung sayaw? Ha? 100k? Tin, tin, tin. Tinini, tinini, tinini, tinini. Tapos na, to, to, next. Ikaw. And that's it. Wait, wait, wait. See you guys for the next <laughs> Oh no. Ito, bonus question from Kuya Brian. Sino mas malaki ang noo sa inyo ni Bugoy? Uy, noo lang ang usapan dito. Wala ko lang sinabing ilong. actual measurement. Is it BJ or Mac? Go Pero ang usapan forehead I need With the actual measurement. So let's use our finger. And actually, we have a scale. We have, yeah, we have a, a ruler, no? So... Really? Seriously? We have a guest here for the ruler. You can throw it. <laughs> and say hi to our brother, friend. Hi. <laughs> this for you, way, Brian. What? <laughs> natawa ka, di ba? Nisa na natawa ka. <laughs> so, Google 10. 10 ba? Centimeters. So, mine is 10 centimeters. It's 4 inches. It's a big forehead. It's a big forehead. Oh, masaya ka na. Hindi ba eh. Lapit-lapit ka na. Lapit-lapit <laughs> ka. Sa mukha. Ayaw! No more! Dito lang, dito lang. Dito ako, lipatan ng pwesto. Sukatin natin yung noo ni PJ. Hoy, noo ha, ang usapan na. no. <laughs> Hoy, noo ang usapan. Parang tama to. So, di, from, from here, no? Uh-huh. So, seven. <laughs> So, ako na yung pinakamalaking noo. So, tatawa ka na. happy ka eh. Happy? Sa happy ka. Oh, cheers to that. Cheers, cheers. Okay. Yo, so that's it guys. Thank you for joining us today. Yeah, thank you for watching us today on our vlog. And you're speaking English bro, it's because of the beer. That's why I love the beer. <laughs> yeah, so... subscribe sa channel. subscribe na rin. tapos kung may bell button, sa YouTube. No, may bell button. <laughs> na gusto na gusto nyo gawin namin sa next video. Before I end this video, kasi sobrang dami na namin YouTuber dito sa Pattaya. With that, kaya ako siya sinabi, ipopromote ko sila dito sa video na to. Hindi ko alam lahat kung sino meron. Uh, so, Tenso Vlogs, if you're not a follower of Tenso Vlogs, just follow them, subscribe to their YouTube channel. They also have Facebook Tenso Vlogs. There's another Filipino vloggers. Siya may working in Thailand, but he's now in the Philippines with his friends. Solid Nights, Solid Nights. Ah, okay, yeah, Solid They're doing some uh, Roblox, skiing, podcasts. These guys are awesome. So you should follow and check them out. Yeah, of course, huwag niyo kalimutan si Hannah Banana Vlog. Hannah Banana Vlog is awesome. She's, I think, the first, very first Filipino vlogger here in Pattaya. Mm -hmm. Monday to my partner, CDC Monday to my partner, para na sa YouTube. And then, different content. And I found na, so yeah, ang ano niya, YouTube, YouTube ano niya, chill comfort na ako. Okay, Paano niyo na salamat guys for joining us and I hope you appreciate this video. It's a sick video with this beautiful setup na nagustuhan nyo. And yeah guys, support Filipino vloggers, support Thai vloggers, support, support all the vloggers here in Thailand. No? Karagay namin yung description, uh, yung link ng mga channel na sa description. And that's it guys! Dinagdara po